चावल इधर फोकस कर रहे हैं सोनिया बाप रे टूट गए टूट गए जा जा टूट गए टूट सर का हुआ टूट गए टूट गए टूट गए हाथ टूट गए चलिए सर उधर कैमरामैन चलिए लगातार फोकस कीजिए शाम आप जुड़ चुके हैं खटखट न्यूज में देखते हैं किस्मत का दरवाजा कहाँ खटखट आता है चलिए आज देख भी लिए कहाँ खटखट आता है हाँ तो बच्चो स्कूल कहाँ बंद है मैडम जी सर जी खटखट खटखट खटखटावत हो और सब लड़का से तो खतरनाक ही है लड़का तो फोकस कीजिए अब से कौन जाएगा बोली था चला झाड़ में लगा लेकिन नहीं मान रहा है माई ना लगाए ना तू चाचा पर साले आपने समझ लिया क्या बेटा है तू पति आवे पति गोपासी ऐसा बोलना बाबा ओ साला झाड़ में तो लगा पति है आयो रे मां Thank you. आप देख सकते हैं कि भैया जो है पूरा तारी पीते हैं इतना तारी पीते हैं कि देखिए मुंह टेन टान कर लिए पिज्जा <laughs> है टेन